Mam na imię Iza. Miałam e, guza na tarczycy wielkości tak mniej więcej piłki od tenisa ziemnego albo cytryny. Tutaj jest zdjęcie. Wygląda to tak z profilu, dosyć przerażająco. A teraz jak widać nie ma śladu praktycznie. Może pokażę nawet z profilu. E, różnica taka pierwsza diametralna była widoczna już po e, jakby trzech E, wizytach u pana Pawlika i wtedy już założyłam, że guz się zmniejszył o połowę, a potem cały czas się zmniejszał e, już dalej, aż dzisiaj jest taki efekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję.